bien aimé dans le Seigneur, merci. Dimanche malamu bisika nyonso binobokutani bokutani katikati na mukolona na lelo tolingi ko lisusu eh, parole ya nzambe na journée ya lelo me ko souhaiter bon dimanche na ko nyonso ba sepelaka kolanda biso na niveau ya internet e na moment oyo tozali annonce moko oyo ezali très important pour bande Konyonso. annonce na biso ezali que samedi le 17 août 2013 oyo tozalina événement evenema monene oyo ezali koleka na kati na église na biso na plus précisément, na kati na mboka ya tozali na adresse oyo bandeko nyonso bazali kolanda biso tozali na Braille business park golwe na numéro 19 na premier niveau esika temple na biso ezali ya restauration 24 heures sur 24 heures esika Adoraka le seigneur notre dieu et si esika tokozala na manifestation ya 5e anniversaire tolobi 5e anniversaire 5e anniversaire na biso pour na ministère oyo ya mboka ya golwe bisika kani na kati ya bitumba na kati ya esengo na kati seigneur jésus azali toujours triompher, seigneur jésus azali toujours accordé biso victoire yango tozali va inviter nyonso Batu nyonso une invitation ko kutana na journée yango que manifestation na biso ekobanda à partir ya 18 heures pile Et ekokende kosuka na 20 heures et puis à partir de 20h30 tozali banda soirée na biso parce que même tokopartage même kwanga partager lipa et puis na Maya la komela tu vas aller ensemble moto sengi na y y ya corps Christ. ya kriste oyo basutenaka mosala na nzambe soutenir basutenaka ministère oyo nzambe apesi ngai direction bisika nyonso et plus précisément na mboka ya durban dans afrique du sud bisika Église, restauration ezali bandeko nyonso kuna bazali kolanda biso ezala ndeko eh, pasteur Marc, eh, eh, frère david frère Doudou, frère alpha eh, frère papi bandeko nyonso o bazali kuna badirigeant na kati ya église yango tozali kosenga na bango mabondeli lisusu mingi soutien na bango na kati na mabondeli mpo na resuite ya mokolo yango nalingi koyebisa bino deja ete tosi tolongi que tozali kotambola na kati ya victoire tosi tolongi ata satana atelemi ndenge nini tosi longi, aza deja échec na ye tozali kokontinue kopiblie esheke ya diable na ministère ya homme de dieu nyonso oyo baza na corps ya Christ. bisika nyonso bazali oyo azali ya nzambe akozala pona biso oyo azali ya nzambe te le message oyo te tokomitungisa tungisana yango te parce que bible elobi ete bi ba oyo ngai pe ba kondima. me ba ya ngai te bakotelemela yango meme na commentaire nayebi ete ba oya nzambe koloba oui et amen que zali loba ya papa na bango pe bango nyonso baza na kati ya corps me ba oya nzambe te tango manifeste komaka et sa kabiso biso esengo pona komona ete ya solo liloba na nzambe Koko Kisama bien aimé dans le seigneur ministère ya restauration na kati ya vision na yango et qu'on à exprimer, démontrer sous dans mon mon les 17 parce que mission à seigneur jésus Et qu'on qu'on qui prêche, gagne. tant va prêcher, va gagner. après qu'on gagne, qu'on baptise. après qu'on qu'on la former après qu'on qu'on établir. voilà et que ça mon mon les 17 c'est-à-dire tozali na remise ya certificat mpo na baptême, na baptême. Et Et puis na deuxième niveau tozali na l'école biblique tokopesa ba diplôme. tozana collation de grade na baoyo balandaki école na biso biblique ba diplôme. c'est-à-dire et puis na suka ezali établir tozali na ordination ya bien-aimé Jean-Claude Sangi y Sangi à à akozala ordonné évangéliste après avoir parce que azali moko ya bana ya restauration à sango malam azali baptisé la carte église à restauration former la carte église à restauration et puis établir la carte ya église ya restauration pour à aevre na corps Christ pour pour na âme pour âme ko, royaume ya nzambe na biso voilà vous oyo démontrer. démontré dans na homme de dieu oyo invitation, bainvitation na ba bazwi te baza na kati ya corps ya kriste baza na mposa toujours kosoutenir œuvre ya seigneur afin ke évangile ekende liboso baza welcome kouta na corte limerique dublin potlige de partout mpo nayebi te bamosusu kota hollande bamosusu kota belgique bamosusu kota na france et na angleterre tokozala na bango ensemble katikati na oyo esika ko célébrer jésus christ ekozala tokoeleve le seigneur jésus christ soki yo pe seigneur na yo eza jésus christ de ezali mokolo na yo soki seigneur na yo eza jésus christ te eza mokolo na yo te Mais na minute oyo à koloba ba sommes nyonso qui forgé contre 5e anniversaire eza les sans effet donc bandoki naza avons bino ke biso parce que que ya sapato nyonso monde ténèbres ezalaka toujours na se colonne jésus a élevé jésus azali seigneur à travers le message Oyo, oh, en tant qu'homme de Dieu établi par le Saint-Esprit, libéré l'onction onction la guérison na mutu nyonso le quel que soit soit niveau maladie, libéré l'onction onction la guérison maladie nyonso na nkombo na yango na le na yo na bomoi na yo et spirituel la physique n'a proclamé guérison au recevoir yango immédiatement au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Problème, nous nyonso libéré kimia. Nazako libéré ya joie. ndengoza problème est tungisio. Problème ya mbongo etungisi Nous nazaliko ko à ya kimia pe esengo pe ozwi solution na combo na jésus kristo situation nyonso que soit niveau et outil. lelo ntango ozali kolanda video oyo oza kozwa guérison oza kozwa solution oza kozwa kimia oza kozwa élévation na na yesu Bande bandeko nyonso batungisa samaka. Pona problème ya papier. eza papier. mpe papier. Et si ka ozali zo papier duplicateur, gumba yango Tchango na kati ya enveloppe mpe otomboli yango olobi poste na yango na nazwi papier, yango po eza papier esili mpe ndenge lobi lobi, ozupe yango mpe okotémoigne soki olingi kotémoigne olingi kobenga biso benga numéro na numéro oyo 087 ba baoyo bazali libanda ya irlande et na afrique baza kolanda yango benga na numéro oyo 87 13 51 320 ba baoyo bazali na kati ya irlande 087 13 51 320 benga ko sa témoignage na yo ko proclamer toujours victoire ya seigneur jésus christ bible est ngai que que les moments soient favorables ou défavorable continuer ko prêcher parole ya nzambe ndenge noyo prêcher prêcher, bato baboyi à ata na libota na ye akontinue ti Bikisi. Et libota na ye esika homme de dieu nyonso bazali message yango oyo ata yo na famille na yo Continuez. peut-être vous allez second Noé. soki qui baboyi koyoka obi ata libota na yo Pebo kota na bango nakanisi ningai ningai, nzambe na ngai bino nzambe na ngai ona le seigneur jésus christ le créateur du ciel et de la terre tika ete dimanche oyo la favorable pour na bino na combo na yesu Christo. bye